Nagaa, nagaa. Nagaa keessani. Nagaa wayyuma. Jirtu basgeera nagaa. Nagaa, nagaa. Gaarii. Taaga. nagaa Egaa har'a beellama qabannee turreeyyuu guyyaa har'aa kana.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 እሺ አዴ መቅደስ አኩማ ስናኝተን ያን አላ ባዬ ውጂ ውጀዴ ደጠቤ ተንገለ ዋንቴፍ ቆማን ቃ ዋንቴፍ ግን አኩማ ላላ እርቱ ከናማ እየነ ጆልዳ ዋነን ውጀዱፍ ባዬ እንደጠቤ ሀርናትን ትሉ ጉያ ብራው ደውጀን ኤኒ ስሪዳ አዴ ጸዱ ውጂን ኩን ሲንደጠብሱ ደንደጠብሱ ደንደሱ አማ ሞ አባ መና ኬሰ ወጅን ኮጳ ኬሰ ይነጀተ ዋንቴ አባ መና ኬሰ ወጅን ወጀቱ ኢሳን ጅሩ እሺ አዴ መቅደስ hojii kana hojiin oddoo duubaa kun hojii dubartiiti waan ta'eef inni kana maal gochuu danda'a? Ee sirriidha yeroo baay'ee naannawa keenya kanatti kan beekamu hojiin manduubatti hojjetamu kun hojii dubartootaa qofa jedhaniiti yaadu. Kanaafuu kun sirrii miti dogoggora waan ta'eef abbaa manaa keessa wajjiniin hojii kana hojjettani hojjettanii tokko humna walii taatu hojii kanas waliin walumaan bartu waan ta'eef faayidaa isaas achumaan hubata innis waan ta'eef Kanaafuu hojii kana wolumaan hojjettu waan ta'eef erga hin ta'e deemnee waliin haa Kaas Karaa kabeen haa deemnu karaa hojii manduubatti erga as jiru ta'e. Tole kootu shunkurtii kana kaasii quncisiitii mudhi. jechura ni mana duubaa hin jettu kuni dhimma kee kophaa kee kana hojjettu waan xiqqaa kanaan qotiisa baay'ee nu hojjedha. Kan immoo finfinneen irratti kun sirra bukan Sirriidha obbo Qanoo hojiin kun barra guyyaa har'aa kana beellama qabannee isaa wajjiniin ni atsaduu wajjiniin hojii manduubatti hojjetamudha hojiin beellama har'a qabanne. Kanaafuu isin immoo hojii kana kan kana jettanii ilaaluu qofa osoo hin ta'in hojii kana wal gargartani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 Eh, akkuma yaadarratti waliigalle erga waliigalle tufneerra waan ta'eef eh, lafa kana qopheeffattaniirtu madaba manduubetti madaba raafuu hojjechuu fi raafuu mara. Kanaaf isinis obbo waan kana duraan hin beektan waan ta'eef amma waanuma addee aduun jedhan kana waluma waan isaan jedhan akkaataa isaan qophees lafa kana qopheessaa turan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 karaa raafuu maraatti facaasuudhaan qophoofta jechuudha. Eshi adda Atsaduu baay'ee gaariidha. Madaba kana qopheessuudhaaf immoo meeshaalee akkamii akkamii fayyadamaa turtanii maal maaltu isin barbaachisa immoo madaba qopheessuudhaaf? Madaba qopheessuudhaaf doomaa meetiras ni barbaachisa. Chikaalis nu barbaachisa. Gamada isaa yookaan wadaroo isaa ittiin waxxarannu nu barbaachisa. Inni biraa meeshaan barbaachisu akaafaadha. Ishee amma immoo erga madaba baasnee facaasneen boodas citaas nu barbaachisa. Maaliifin gubbaasaatti isaatti shaffanuudha. Akkasumas immoo ashawaanis na barbaachisa. Baay'ee gaariidha. Haalli isin meeshaan itti qopheeffattan Baay'ee namatti tola. Mee amma immoo mee madaba kana qopheessuudhaaf akkamitti akka qopheessin immoo nutti agarsiistuu jechuudha. Ishii amma akkuma sitti egaa addee Magdas baay'ee gaariidha. Madaba lamaan qopheeffadha isin jedhee madaba lamaan kana keessatti immoo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 erga akkas goone bakka wada godhan hineen madaba baasna.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 xixxeeffataniirtu ammoo kan itti aanu maaltu jira? Egaa amma wanni itti aanu sarara keenya basne. Santi kudhan kudhaniin sanyii keenya facaasudha. Addi Magdas kuni santi kuni sarara timba ittiin baafadhuudha. Santi kudhanii jechuudha. Sarara kana facaasuudhaafis gadi fageenyi isaa saantii meetira lama jechuudha. Sanyi kan erga facaasneen boodas afaa irra afnee dhiisna.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 xuqaa duwwaa afur qopheeffadhee Haalli facaasuu isaatis akka inni rukkanne ashaadhaan waliin makee facaasaa jechuudha. Ashii kun amma sanyii keenya facaasuudhaaf ashawaa kana asirratti naqne kanatti waliin maka. irraa kan akka oomishitanii kan baay'ee namatti toludha. Raafuu maraa kana kun maaliif oomishtani? Nyaata mana keessatti nuuf oola, gabaarras nuuf oola, galii keenya illee nuuf dabala jechuudha. Egaa nyaata raafuu kanarraa ittiin hojjetannu dinnicha, kaarotii isaan raafuu maraa kana waliin maknee fayyadamuu hin dandeenya. Shunkurtii zayitaan bilcheessinee bilcheessinee booda immoo kaarota itti naqna. karotarraa itti naqnaa. xinnoo ega ture booddee eh, raafuu maraa kana itti naqnee oduu sirriitti hin bilcheechiin irraa baasnee itti fayyadamna jechaadha. nyaata isa biraa immoo shunkurtii jennee timaatima jenneet isaan kan ammoo egaa bilcheechinee booddee hirdii ta'ee barbarees ta'ee waan qabnu itti fayyadamnee isaan egaa bilchaatanii booda raafuu maraa kan ammoo itti naqnee xiqquma irratti bilcheechinee baafannee itti fayyadamna. faayidaa daawwattoota keenya raafuu maraa faayidaa guddaa namaaf qaba. Faayidaan inni qabuuf fayyaa qaama keenyaaf akkasumas madaala qaamaa eeguuf nu gargaara. Kanaafuu raafuu maraa kana nyaadhaatiin jechuun barbaada.